Замислете колку клише би било да се започне едно љубовно писмо. Зборови, кажувани и повторувани милиарда пати. И се се повторува. Бесконечно. Нижање на зборови кои може би некому би му нешто. Но не сега. Не во ова време. Како да замре љубовта, се затворивме во виртуелниот свет во кој полека се претвораме во мали, беззвучни знаци. Знаци кои не кажуваат ништо. Сите сме многу гласни, а сепак тивки. Многу силни, а сепак слаби. Слабоста е нашата најизразена особина. И како до други, кога ние сме толку немокни и се плашиме и од еден мал физички контакт. Изборови посочени право в лице, очи во очи. Знаеме дека доколку се случи такво нешто, не ќе можеме да се справиме. Ке ни се скрши виртуелноста во која што се вртиме како во миксер, топејќи ја нашата човечност и природа а стануваме само трагични. Гласот на емунијето се слуша, сушност се погласно одекнува. Луѓето маршираат по диктат, по ноти обоени во сивкасто зелени нијанси. Интелектуалното растурено во вид на колоритен акварел недостасува. Страшно е да се разликуваш од другите, ненормално е, рече еден примитивец со гордо крената глава, а муцката залепена со пластер. Сивилото останува сивило само ако ништо не се менува. А со сигурност не е така. Се додаваат се потемни нијанси, се додека не се добие она јаглена боја. А потоа, црното останува црно. Се изгубили размислувањето во повеќе нијанси? Се ли се изгуби? само кога ќе се ослободиш од стравот, од претенциозните лажни норми и стандарди, ќе можеш да дишуваш и издишуваш без пречки. А чувството на кнедла при поглотнување волшебно ќе го снема. Не плаши се. Тоа чувство на вина ќе го наметнува стравот. Страв да не сгрешиш ништо. Ма греши слободно. И така живееме во време во кое што грешките се на мода. А за жал, секој сака да го прати трендот. Посветено на оние кои не се плашат да размислуваат во боите на виножитото. Да си LGBT е нормално, тоа не е болест. А љубовта може да биде изразена на милиони начини. Не суди кога не си ја ни запозна. Благодарам.